Roden. خطط السبايك في الوسط تبقت ثلاثون ثانية هنا تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوانٍ إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم الحذاء قرعت للصعيد سأقضي عليك أعيد التوصيل آه، رصد عدو في الريف قنبلة ستنفجر تبقى عدو واحد تخطئ فهم ابتسامتي فأنا آخذ الأمر بجدية أقمت الجدار لا مهرب مني حدود لها اطلب مساعدتي وسوف تجدها ركزوا الآن لا تحدقوا بي كمعنى الألم الحقيقي سأنتزع النور من أعينهم تريدون اللعب؟ هيا نلعب الموت مصيرهم المحتوم قلبي قلبي عدو واحد سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق ثلاثة قتلى ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون الحجر سقطت السبايك في اي لا مهرب مني وصلت السبايك في A تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان آخر جولة في الشوط لا يمكننا أخذ شيء معنا بعد هذا اعزلوهم ثم دمروهم لأجلك أعيد التلقيم سرعت سبايك انتهى المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باق نفذت الشحن لم ينتهي بعد واجبه تم محوه نفذت الشحنات آه. آخر لاعب باق الجبهات يتذكرون إنهم مجرد بشر ارتعدوا آخر لاعب باقي سقطت سبايك الوسط الأعماء تبقى عدو واحد قيادة القتلى تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع كان هذا مبدعا واحد منا على الأقل سيكون خلفهم علاجا أحتاج علاجا تبقى عدو واحد لأجلك اطلب البصر ازرعوا السبايك قلوبكم تخفق بشده تلقيم القدرة الخارقة غير جاهزة رصد عدو في A تم نشر الساتر أسلب البصر آخر لاعب باق سقطت السبايك في A أهذا ما لديك؟ تبقت ثلاثون ثانية دعهم يحاولوا التغلب علي فكرة جيدة أسقطت السبايك حوزتي سيقترفون أخطاء حين يفعلون فما عليكم سوى استغلالها أتريدون اللعب؟ هيا نلعب ظلال متحركة توجد شحنات نتحمل السبايك لدينا سقطت السبايك في بي آخر لاعب ضاق تبقت ثلاثون ثانية سقطت السبايك تي بي السبايك دون ثانية تبقى عدو واحد أقمت الجدار آه. كفوا عن مقاتلتنا مجددا أحتاج هذا الشعور اذهب إلى موتك تبقت ثلاثون ثانية تم محو عدو أنشأت الحاجز آخر لاعب باق سقطت السبايك في A تبقت عشر ثوان تفوق جماعي اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية عدو في الوسط رصد عدو في بي لا مهرب مني أعيد التلقيم استرح تبقى عدو واحد لا توجد شحنات تبقت ثلاثون ثانية فيه لا ينتهي أحتاج إمدادا أحتاج إمدادا شكرا سوف أصبح كابوسهم تريدون اللعب هيا نلعب اكس بي تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية نقطة الفوز فلنجهز عليهم حتى آخر نفس هناك فلنشق صفوفهم هنا السبايك بحوزتي عدو في الوسط هنا انتبهوا أعيد تلقيم عدو حجب الرؤية حجب الرؤية أريد سأعالجك حشرة سقطت السبايك في A أعيد التفكير تبقت ثلاثون ثانية أقمت الجدار السبايك بحوزة تبقى عدو واحد مثير للشفقة فاز المهاجمون